Olá, meu nome é Newton, eu sou um dos desenvolvedores da Oizeball Tennis Pro. É um imenso prazer poder apresentá-la a vocês. A Oizeball Tennis Pro é o produto ideal para você melhorar e treinar o seu jogo de tênis. Com ela você pode praticar o seu backhand e forehand, devoluções de bolas lentas e rápidas, curtas e longas, altas e baixas, praticar smash, slice de direita, slice de esquerda, voleio de direita e esquerda, fazer trabalho de pernas, melhorar o seu condicionamento físico, aperfeiçoar a mecânica do seu movimento, aumentar a regularidade nas suas evoluções e treinar quando não houver um parceiro ou um professor à disposição. Ela é um produto 100% nacional. Foi idealizada, projetada e é fabricada no Brasil. Possui alta tecnologia e um design moderno ela é robusta, silenciosa, compacta e muito fácil de transportar. Pode ser utilizada por tenistas iniciantes, por amadores, profissionais, professores de tênis, pode ser usada em clubes, academias, condomínios, em todo lugar onde tem uma quadra de tênis. Ela funciona a bateria e, dependendo do modelo, pode ter uma autonomia de até 6 horas de uso contínuo. Ela também pode ser conectada à rede elétrica, através de uma fonte externa fornecida separadamente. Ela vem com um controle remoto, um carregador de bateria bivolt automático, um manual de instrução super completo e possui um ano de garantia. Ela possui capacidade para 125 bolas. Permite lançar bolas lentas ou rápidas, até 130 km por hora. Possui ajustes de altura, direção e intervalo de lançamento. E você pode programar efeitos topspin, backspin e flat. Possui também o modo randômico, que altera a direção do lançamento de forma aleatória e automática, forçando o tenista a se deslocar na quadra. Seu painel de controle é de fácil operação com indicadores luminosos e sonoros e possui diversos sensores de proteção e de segurança. Apesar da Wiseball possuir diversos recursos, ela é muito fácil de usar. Basta posicioná-la em um dos lados da quadra, retirar o seu cesto de bolas, reposicioná-lo virado para cima, colocar as bolas fazer os ajustes necessários no painel de controle, apertar o botão jogar e pronto, você já pode começar a treinar.